trois véhicules, une monture d'artillerie automotrice Yuznika et un obusier des 20. En outre, un dépôt de munitions de la 67e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près du village de Starissa, dans la région de Kharkiv. Dans la direction Kranolimansky, des frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes centres ont touché des unités ennemies dans les zones des colonies de Terni, serait Brianka de la République populaire de Donetsk et et de la République populaire de Luhansk. Plus de 120 militaires ukrainiens, 5 véhicules de combat blindés, 3 véhicules, une monture d'artillerie automotrice Uzdika et un obusier ID-20 ont été détruits. En outre, un dépôt de munitions de la 66e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie de Novolyubovka de la République populaire de Lugansk. Dans la direction de Donetsk, à la suite des actions actives des unités, des frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et des tirs d'artillerie du groupe de forces sud. Plus de 290 militaires ukrainiens, 5 véhicules de combat blindés, 4 véhicules, un autovozlika, la monture d'artillerie propulsée, ainsi que les obusiers ont été détruits en un jour B et des 20. Un dépôt de munitions de la 54e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la ville de Kramatorsk dans la République populaire de Donetsk. Dans les directions sud-Donetsk et Zaporizhia, des frappes aériennes tactiques opérationnelles et des tirs d'artillerie du groupe de forces Vostok ont infligé une défaite aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Malaya Tokmashka, Chervonaya Krinissa, Omelnik et Preobrazenka de la région de Zaporozhye. Les pertes ennemies par jour dans ces zones s'élevaient à 50 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé, deux camionnettes, ainsi qu'une monture d'artillerie automotrice Vozdika. Dans la direction de Kherson, jusqu'à 40 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, 15 véhicules, un système d'artillerie M777 de fabrication américaine, un obus ID-30 et une monture d'artillerie automotrice Oslika ont été détruits lors d'une attaque par le feu. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les troupes de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie au cours de la journée ont vaincu les 102e unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes aux positions de tir, à la main-d'œuvre et à l'équipement dans 134 districts. En outre, dans les zones des colonies de Yampolovka dans la République populaire de Donetsk et de Novoborislav dans la région de Kherson. Les postes de commandement des 125e et 126e brigades de défense territoriale ont été touchés. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont intercepté deux roquettes du système de lance-roquettes multiplima. En outre, 11 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Nogolnoe, Chervonopopovka de la République populaire de Louhansk, Tokarevka de la région de Kharkov, Vesio-Lois, Pesky, Blagoveshenka et expérimenté de la République populaire de Donetsk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 406 avions, 228 hélicoptères, 3727 véhicules aériens sans pilote, 415 systèmes de missiles antiaériens, 8608 chars et autres véhicules blindés de combat, 1078 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4554 canons d'artillerie et de mortiers de campagne, ainsi que 9414 unités de véhicules militaires spéciaux.